assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan kamina sanjarbek sanjarov kanalidamiz har doimgidek onlayn sayohatimiz ya'ni proyektimiz davom etadi demak bu gal biz xo'jayilg'or ziyoratgohini tarixini o'rganishga harakat qilamiz demak har doimgidek eslatib o'taman o'zbekistonimizni butun dunyo ko'rishini xohlasangiz bittadan like bosib izohlaringizni kommentariyada yozing agar tanishni xohlamasangiz bemalol dislike tugmasini bosishni unutmang demak ketdik do'stlar mana do'stlar ko'rib turganingizdek qishloqni ko'ryapsizlar biz mana tepaga keldik boyagi aytganimizdek xo'ja ilg'or ziyoratgohiga mana zinalar bir ming nechtaga man hozir sanab keldim hozir sizlarga aytaman hozir mana yetib keldik уже mana shu yergacha hozir nechta zinaligini aytaman sizlarga mabodo biladiganlar bo'lsa kommentariyga yozinglar сразу yozinglar сразу yetmish to'rt yetmish besh bir ming yetmish besh degan короче mana yetib keldik xudoga shukur bismillahi rohmanir rohim bahavo joylar kelinglar do'stlar mana shunaqa o'zbegimni jannat makon go'shalari hali ko'p biz ham bunaqa joylarni yoritib borishda davom etamiz demak videolarimizga bitta laykni bosinglar do'stlar demak tarixini o'rganishni boshlaymiz do'stlar sizlarda ham mana shunday takliflar bo'lsa mana shu biror joyda bir biza bilmay qolgan biza ko'rmay qolgan eshitmay qolgan joylarimiz bo'lsa mana shunday ziyorat joylardan обязательно bizga bog'laninglar mana ekraningizda nomerlar chiqyapti bog'lanasizlar bizda agar youtubedan ko'rolmay qolgan bo'lsalaring videomiz o'tib ketib qolgan bo'lsa mabodo kuzatolmay qolgan bo'lsalaring shuni instagramga o'tinglar kichik kichik instagramga instagramga videolarni joylab yuboramiz agar nima bo'lsa telegram manzilimizga ham joylanadi ekraningizda hamma manzillarimiz bizni sotsialniy setdagi barcha setlarimiz ekraningizda chiqib turibdi demak подписаться qilib qo'yinglar u telegramdagi ham instagramda ham подписаться qilib qo'yinglar yangiliklar hammasi birinchi bo'lib instagram telegramda joylanadi demak biza syomkada kelgan jarayonlarimizni videoga olib telegram instagramlarga joylashtiramiz va to'liq video youtubeda chiqadi do'stlar demak shunaqa gaplar demak videoni tomosha qilamiz tak do'stlar jigarlar har doimgidek har doimgidek o'zbegimni qayerga bormasingizdan qat'iy nazar muqaddas qadamjolar hammasida suv bor demak biz uni ichib ko'ramiz Bismillahirrahmanirrahim. Oh. do'stlar navoda <clears throat> kesalarni aytib qo'yay birinchi bo'lib qo'l tekizib ko'ringlar mana bunday ichib yubormay yomon yoqda ekan endi bo'lsa ham bo'ldimi mana do'stlar demak tarixni o'rganishni boshlaymiz buvamizdan so'rab o'tamiz endi tarixni qisqachasiga assalomu alaykum buvajon shu bizga mana shu xo'jayli g'or ziyorgohini qisqacha ta'riflab bersangiz man bu kishilar shu yoshim hozir saksonga kirgan bo'lsam shu yerga yashab yurganman shu kishini qachon chiqsam shu kishidan borib ziyorat qilib shu yerga qaytib ketganman shuning uchun bu kishi eng zo'r kishi bu kishi mana xo'jay xo'jay pok degan joylar borku hmm. shu kishini amakilari bo'ladi bu kishi eng kuchli azizlar shu kishi shu kishidan keyin bizlar mana shu kelib bu yerga kelib odamlar eski mo'ysafirlardan eshitib kelib shu yerga shu mana shu suvlardan aytib keyin mana bu cheizlarni aytib u keyin shu yerga qolganlar to'rt yo'ri birodar shu yerda mana bittasi shu bu ana shu soyda birovlari yuqori soyda singillari shu sharsharaga qolgan bu mana bu yerdagi qabr kimni qabrlari kishini qabri mana bu tepada tepada qabr bor bu yerda oyog'asi bo'lgandan keyin shu tepaga chiqqan o'zlari chiqib ketgan shu yerdan ayoq osti bo'lmaydi keyin mana bu lekin bu zamonda men bir eshitishim bo'yicha shu tuyani izi bu yerga kamar bo'lmagan turpoq bo'lgan turpoq bo'lgan shu tuya bilan kelib shu turpoqdan o'tayotgan vaqtga bosmachi kelayotgan vaqtga aytgan ey olloh men shu nimaga meni qo'limni ushlamasin menga yaqin kelmasin deb shu kamar paydo qilgan shu yerda shu tuyani izi shu yerga qolgan shu kamar qaytdi shu demak kamar o'shanday paydo bo'lgan ha kamar shu yerdan paydo bo'lgan keyin shuni bu oyni nimasi shu tuyani izi shu yerga qolgan hmm. shu yerga qolgan meni eshitishim bo'yicha shunday bo'lgan lekin bergan eng ziyoratgohni eng zo'r joyi shu yer ba'zi sangardak sangardak deyishganda ko'plar sharsharani biladida bu yerda ko'plar bilmaydi sharshara degan joyingiz u kishi mana shu kishini singlisi singillar singillari bo'ladi bu kishi sharsharani endi doim mana shu suv oqib turgan joyda suv oqib turgan joyga shaxsan meni o'zim mana shunday bir g'or bo'lgan kamar teshi bo'lib ketgan hmm. lekin unga har qanday kishi kirolmagan bunga man kirganman bir o'n metr kirgib kirib borganman keyin sovqotganman chiqqanman o'sha yerdan ha demak oxirigacha borib bo'lmaydi yo'q uni asliga buni borib bo'lmaydi hmm. u bilasizmi qanday joy bu hayvonlik joyda u kishi siyosatlik joyda o'zi sharra mozorga shunday ko'cha tarafda yaxshilab e'tibor bersa bunday sharrani suvlari sochlariga o'xshab tuyuladi короче ayol kishini suratidek bo'lib ko'rinadi ayol kishi u kishi ayol hmm. kishi shuning uchun sharshara ata deb qo'yibdi u kishini hmm. bizlar mana endi bu yuqoriga bu bu tomonda azizlar bor hmm. bu tomonga ukalar bor bu tomonga ukalar bor bular bittasi xo'ja asminda xo'ja asminga xonjiza tomoni yuqori eng baland joyga xo'ja asmin deydi o'shalarni qarovuli shularni otlarini boylagan shularni otini gullab bergan tuyasini gullab bergan xizmatkori bo'lgan u kishiga ruxsat berganki sen endi biz qo'lga tushdik bizni otadi biz qolamiz shu yerga yo'q sen vataningga bor deganda xo'jasim buvoni o'sha qorovullar aytganki ommani otadi men qayerga to vataningga borganingcha hech kim seni otmaydi degan hmm. vatanga kirib borgandan shu joyiga otgan faqat ana shunday archa bo'lgan bir to'da archa bo'lganda shu yerga otgan shu yerga archalar bitgan undan boshqa bironta daraxt yo'q hmm. demak u bilganlar ekanda bilganda u odamlar hammasi dono bo'lgan xudo bergan odamlar ular u aytishlarini qarang u bor uyingga yetib borganingcha hech kim senga taqib qilmaydi yo'q hech kim tegishmaydi degan o'tirmaysan turar joyingga yetib borganingdan keyin deb keyin otadi degan hmm. mana shu mana shu kishi aytganki manga senga ruxsat sen meni bizlarda ko'p qiynading charchading bizlarni endi shu yerga qolamiz endi bizlar boshqa joyga borolmaymiz boshqa joyga bizga ruxsat bermagan olloh degan hmm. shuning uchun bu kishi shu yerga aytganda u kishi qaytgan borgandan keyin uni shu qishloqqa kirib shu qishloqqa kirgandan keyin shu yerga otadida shu otganda bir sakkizta archa o'zidan o'zi ko'karadi sakkizta archa ko'karadi sakkizta archa hey ana ana ana ana shu daraxtlar he yovvoyi daraxtlar archa mm-hmm. kapcha ko'k archani shu yovvoyi archa shu o'zi o'zi chiqib o'zi bo'lib turadi undan boshqa bironta ha bor do'lona po'lona mayda chuyda yangi kelgan davlatni yangi nolar hozir bo'lganda ilgariga bo'lmagan shu narsa hmm. eskidan qolgan shu bir almayu bir o'riku shunday yong'oq bo'lgan bundaqa daraxt bo'lmagan u endi archa bu aytyapsiz otilgan deyapsiz o'sha otilgani uchun o'sha bir o'sha mazorot shayx bo'lib mozor bo'lgani uchun shu mazorot bo'lganda u kishi hmm. shu kishi e, shu kishi shu belgi bo'lib qolganda belgi bo'lganda u kishi mana shu shu kishini duosini olganda u kishi hmm. shu borgan joyiga degan archa ko'karadi boshqa narsa ko'karmaydi degan qishloqni ichiga o'zi mana shu bu qishloq bo'lsa tepalarga shu archalab ketganda shu borib turgan joyiga uyiga yaqiniga borgan otilgan xo'ja asmibo deydi xo'ja asmibo shu kishilarni qarovli otini jilaydi egallab beradi minadi shu otlarda kechasi qarovlik qiladi shuni xo'ja asmin deb qo'ydi cho'ponlari bo'lgan ekanda bunday ha yo'q cho'pon cho'pon emas endi xizmatgor xizmatini qilib yurganlar mana shularni xizmatini qilgan ekan duo olganda mana shuning uchun bizlar mana shu yerda yashayapmiz endi olloh biladi xudo biladi parvardigor biladi mana shuncha kasallikdan hali bironta sangardagidan bironta yo'q bo'lmasin ham chiqmasin alloh xudo hmm. mana shu xudo endi bizga shularni nimasidan yuribmizda davlatda shunday shunday shularni kuch quvvati bilan yuribmizda bizlar bu yerini toza havo berilgan toza havo mana ko'ribsiz mana shu yerga o'tirsangiz faqat shamol ko'kragingizga urib turadi hmm. mana suvdan ichib turasiz mana suvlar xohlasangiz yettita buloq bor shu yerda arqa tomonga arqa tomonga bitta buloq bor u torat qiladi shu yerga shu yerda o'zini yuvatib ketib berga kiradi bu yerda bir eshik turibdi o'shandan chiqib ketadingizmi ha mana eshikdan chiqqanda buyoqqa bitta buloq bor shu eshikdan chiqqan joygacha bitta buloq bor e, mana bu yerda bitta chashma bor ekan, u qanaqa chashma Qayer? Mana bu yerda, mana bu yerda, Yonboshda. Yonboshda shu shu chashmalar men aytaman-ku, shu chashma nima suvi dedim-ku. Hozir sizga. Shu mana bu aytdim, esimdan chiqdi yana. Oy zamzam. obi zamzam ha obi zamzam mana shu obi zamzam mana shu qanchalik ichsangiz sizga mana shunday yoqaveradi qorin och bo'lsa ham bersangiz sizni hech nima qilmaydi yoqadi u yaxday bo'lsa ham tomoqqa ta'sir qilmaydi hech nima qilmaydi hech nima qilmaydi ollohni o'zi sog'laydi bergan kelgan odamlar faqat shundan ichib mana bu tuyani iziga suv taylab suv ichib mana mana bu mana bu mana tamarga kirib loylardan yalab chiqib ketaveradi bu man hozir aytyapsiz mana bu yerdan suv ichib keyin tuyani iziga sepib ichadi deyapsiz buni qanday xosiyati bor xosiyati shunday endi sizga aytyapmanku shu shu yerga nima nima qilsangiz shunga bir narsani nima qilasizda ixlos qilasizku shu ixlosingizga asosan sizga xudo beradi hmm, ixlos xohlasizda nima xohlasangiz nima talab qilsangiz olloh sizga beradi deyapmanku endi boshqa gap yo'q bunga ixlos qilsangiz qanchalik o'zingizni nima qilsangiz shunchalik sizga xudo beradi bu yer qishloqda ancha tepada ekan butun hamma manzara bu yerni yaxshi ko'rinadi hali ham bu daraxtlar mana bu tepaga boli bu tepaga boraversangiz moshina bilan yarim soatga boradi shuni ukalari bog' hamma joyi bog' mm. keyin mana bu ko'p qadamjolar qayerga borgan bo'lsa hamma qadamjolar deyarli suv borda chashmasi bor suv bor bulog'i bor shunga sizni fikringiz qanday endi ota har qanday joyga olloh birga nima bermaydi suv bermaydi mana shu kishilarni pay qadamiga xudo taolo shularni nima degan bo'lsa xudodan talab qilgan bo'lsa shu narsani bergan olloh deyarli hamma qadamjolar hammasida borda suv to'g'rida qadam shu qadamga o'ylab bilasizki shular endi birinchi olloh bo'lsa xudo bo'lsa ikkinchi aziz avlolarda hmm. aziz avlolar aziz avlolar kuchli bo'lmasa shu kamarda suv chiqadi deb o'ylaysizmi masalan misol uchun tepasida hechnima yo'q alloh taolo ruxsat berganki shu suv mana shu yerga o'tirgan charchamasin qiynalmasin suvni oldingizga chuqur qo'yibdi hmm. xislat bir xislat bir xislati bo'lmasa bular shunday qilmaydiku shunday o'tgan galgi videomizga biz nilu tarafga bordik nilu tarafda bir hovuz bor ekan bilsangizga nilu ham bor o'shanga <clears throat> hovuzni tozalashar ekan hovuz tozalagandan keyin baliq ham bor ha balig'i bor ekan ha baliqlarni ko'rdik birorta baliqni ushlab yeyolmaydi lekin ha suvni tozalashar ekan endi baribir ma'lum bir miqdorda suv rasvolanadi ifloslanadi tozalashar ekan o'shanda baliqlar yo'qolib qolar ekan o'zidan o'zi yo'qolib qolar ekanda yana keyin tozalab bo'lib suvni qurishar ekan suv qolmas ekanda yana ertasi kun qarasa hech kim bilmaydi yana hovuz to'lib yana baliqlar paydo bo'lar ekan shunday bo'ladi ularga mumkin emas u baliq yeyish mumkin emas hmm. o'zidan o'zi yo'qoladi yana o'zidan o'zi chiqib kelaveradi qayerdan oloni o'zi shu bir tosh taggami bir yo bir joyga ilashib urib qo'yadiku ham balalaydiku ham shu o'sha nomi qolmaydi baliq bor tozalaganlar aytyapti endi biz endi ko'rmaganmizku bizga ishonish sal qiyin bo'lyaptida u narsaga endi baribir ishonish keraku umuman tozalaymiz deb biron gram suv qolmaydi deyishyapti qop quruq bo'ladi baliq ichi ketib qolmaydi yog' baliq yana ertasi kuni paydo bo'lib qoladi deyishadi men men boshqasini boshqasiga boshqasiga tan berman mana kullovni o'zi nima ruxsat etgan bo'lsa masalan shu suvni quritib jippa quritib hmm. jippa quriting baliqlar o'lmaydi turadi bir toshda keyin chiqdimi tozalab chiqdimi yana shu suv chiqadida yana shu suvdan baraman bo'lib yotadi u mhm. ana shuning uchun aziya ovullarga kim tan bermaydi masalan shunday hamma kishi tan beradida musulmon farzandi tan beradi uning uchun man hozirgi kunda man zo'rman degan arxitektor biron bir hovuz yoki qurilish qilsa misol uchun hovuz qilsa shuncha kimyoviy ishlov berilgan material hammasi bo'lsa ham suv sizib chiqadi baribir sal miqdor bo'lsa sizib chiqadi lekin u azavlolarimiz qilishgan tagida hech qanday loy ishlatmagan yo yog'och ishlatmagan boshqa ishlatmagan suv hech yerga sizib ketmas ekanda shunisiga qoyil qolasiz to'ppa to'g'rida mana shu hmm. suvlar mana shu suvlar chiqadi bizlar qishloqda огород qilamiz shu огородga hmm. qo'yamiz darrov shu o'z yo'lini qo'yamiz ketaveradi ammo mana shu yerdan man o'zimni shaxsan o'zimni hovlimda огород qilganman daraxt ekanman shuni bir sug'oramanda keyin shuni yo'lga to'g'irlab qo'yaman ketaveradi shu suv hozir borib pastdagi daryoga qo'shiladida hamma borib mana shu suv hammasi borib mana shu odamlar tom orqasiga suv qo'yadi daraxtlarga suv qo'yadi hamma огородlar shuni suvda ichadi bu yerda suv kamayish ko'payish degan narsalar kuzatilmaydi bo'ladi kamayish ko'payish mana shu mart oyi aprel oyi kelsangiz mana bu yerlardan vag'illagancha suv chiqaveradi demak tepada tarma ko'p bo'larkan yoki tarmaga bu tarmaga qaramaydi bu aloqasi yo'q aloqasi yo'q bizga mana bu yerga mana mana shu toqi man sizni chiqib olsam o'nta yigirmata toqa olib chiqsam ham bu yerga tarma ham yo'q qor ham yo'q hech narsa ham yo'q ollohni o'zini fikri bilan chiqqan bu hmm. hech kim bilmaydi buni o'rganilmagan <laughs> hech kim aytolmaydi man shu davrga mana bunday bo'ldi bunday bo'lgan yo'q lekin bahor vaqtiga kelsangiz shu mart aprel oyiga kelsangiz mana ikki kuncha suv bo'ladi lekin biror joy xiyonat qilmaydi chiqib ketaveradi o'zidan o'zi ha bo'lmasa bu hozir aytdingiz o'sha tuyangizga suv sepib ichadi dedingiz bir ko'rsatib bersangiz biz ham bir ichib ko'raylik qanday bo'ladi ko'rsataman otajon ko'rsataman nima u sizga ollohni o'zi ruxsat beradi xudo mana bu buloq mana shu buloq mana shu mana kamarchukdan chiqadi yana shuni ham aytib qo'yadi qaysi inson xudo farzand bermasa mana shuni aytib qo'yaman farzand bermasa shu buloqni mana hey eshakda buloq bor shu buloqni ichidan mana shunday qovlab qum chiqadi shu qumni ichiga qarang qizil chiqsa bir qizil qurt chiqsa qiz bo'ladi oq qurt chiqsa farzand o'g'il farzand o'g'il farzand beradi o'sha chopib iltimos qilib yurgan joni koyitgan kishilar shu yerga kelsa farzand tug'adi hmm. demak chin yurakdan ixlos qilib kelsa ha ixlos qilsa shu kishi mana shu yerdan shu buloqdan shu buloqda suv loyda oladi ko'radi qani qizil bo'lsa qiz oq bo'lsa o'g'il xudo manga shu farzandni bersin man shu <clears throat> endi tug'ilgan joyiga marz qilaman deb shu kishidan shuni hunar qiladi ana odam bor ana shu suv farzand talabga farzand beradi davlat tumanga davlat beradi nima talab qilsangiz sizga shuni beradi olloh hozir bo'lsa uni ham bir tekshirib ko'ramiz mana endi mana mana bu sizlarga ah, ah, suv beraman bir suvni nima qilib bering bismillahi rohmanir rohim demak do'stlar mana eksklyuziv hozir ko'ramiz zinaga chiqish kerakda bu qarab hop shu tushgan suvni olish kerak edi mana bir qum bo'lsa bir birovni mana mana qo'y bismillahi rohmonir rohim bismillahi rohmanir rohim hammasini ikkovi yana qayta boshqa suv berilmaydi. Şehirden Sherdan shuncha suvda hamasın, oldingizmi? Bu hamasın, sizga hammasini sizga bermayman. Keraklisini olaman-da buni. Mana, avliga berdik. Operatorimizga beramiz. Operatorimizga iching qoldi. uyda hmm. qani bismillahi rohmanir rohim biz qilib ko'raylik qani ana shu Qani? mana shunga ha shunga ah. qo'rqmasdan ye bo'lmadi darrov ketib darrov qo'y darrov qo'y bizniki kamroq yig'ilibdi mana mana shu sharoitni tagiga qo'lingiz bilan shu qum chiqadi shu changalab chiqarasiz ha changallab chiqargani <coughs> qanaqa bo'lsa nima dedingiz quloq soling changallab chiqaring qo'lingizga changallab chiqoring. qum qum chiqsa bo'ldi charangda qaydan buyoqqa buyoqqa olib keling mani ko'z buyoqqa buyoqqa buyoqqa chiqdi oq oh, ko'pmi endi qizili ko'pmi maydagina bo'ladigan oq oh, Kimlab turadi lekin buyoqqa buyoqqa taylan uch sharoitlarda shu sharoitlardan ko'p ko'p bo'lmasa sharoitlardan hal mani ko'zim ko'rmaydi ular ular ko'rishlari mumkin yosh yosh yoshlar o'zi o'zingiz ko'ring may oq qurt qimillab turadi oq qurt ha qurt ha mayda jonivor chiqadida qimillasa bo'ldi mani ko'zim ko'rmaydi lekin to'g'risida judayam mayda qani bir yaqinroq qilaylik ko'rinyaptimi do'stlar ko'rinayotganmiz qurt dedingiz a ha maydagina qurt bo'ladi eng qimillaydi lekin qimillab turadi sveti yo'qmi buni mana shu havas qilgan bo'lsangiz havasingizni yetasiz endi bo'ldi shu oldingizni bo'ldi tamom aytari joyiga qo'y do'stlar hali uylanmaganim uchun nimagadir topolmadik hali uylanmaganman xudo beradi o'shancha alcha mata hali bu yerda olamiz demak do'stlar shu bilan bugungi sarguzashtlarimiz sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi demak do'stlar videoni oxirida har doimgidek bittadan laykni bosib kommentariyada o'z izohlaringizni chik chik chik yozib tashlanglar demak biz tugatdik